وصلت شبيهتي أزدوا إلي معروفا واقتلوه vermiş. رصد عدو في الوسط spike. انتبهوا قد تتعلمون شيئا أحتاج إمدادا أحتاج إمدادا أعيد التلقيم انتهى لا تنهض إلى اللقاء تبقى عدو واحد هذا سيء تعثروا والآن هذه فرصتنا قتال متكافئ أعيد التعطيل ممتع أعيد التلقيم عدد من الأعداء فيه تم نشر الذاكرة آه. سقط ال spike لدينا سقطت ال spike الوسط أعيد التلقيم رصد عدو في الوسط آخر لاعب باق نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ أعيد التلقيم صيدا موفقا يا أومن سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق سقطت السبايك في الوسط ابتعدوا وهبوا تبقى عدو واحد نفذت الشحنات قتل لاعب باق لقتلك انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة Oh, طريق الأعداء لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم ظلال متحركة ظلال متحركة ستبدأ المطاردة سقطت لسبايك في بي مثير للشفقة آخر لاعب باق عدو واحد قلب البصر حجب الرؤية إن تصرفت كأنني الأفضل فهذا لأنني كذلك بالفعل رينا تبا حتى أنا لم أستطع مواكبة سرعتك أعيد التلقيم تم نشر الذاكره عدو واحد العماء انتهى أمرك لا مزيد من الشكوك جاهزون جبال متحركة عدو رصد عدو في الوسط هنا سقطت السبايك لدينا سقطت ال spike في الوسط عدو واحد spike. ماذا يظنون هذا بالضبط؟ قتال شوارع؟ ما المطلوب إنهم ضعفاء جيد عدو واحد آخر لاعب باق ال spike هنا ال spike هنا ال spike هنا أعيد التلقيم من أجلك يا أختي تم نشر الساتر أعيد التلقيم رصد عدو في الوسط إصابة بالرأس قنبلة ستنفجر سقطت لسبايك في الوسط آخر لاعب باقي لن يموت حلفائي آه. آخر جولة في الشوط إذا ادخرت فلتنفق أحتاجه شكرا أستطيع الشراء أستطيع الشراء من مني إنه الموت نتيجة مرضية آخر لاعب باق سقطت لسبايك في B. ماتت ريس الجبهات يتذكرون إنهم مجرد بشر سقط لسبايك في بي رصد عدو في بي تبقى عدو واحد رصدت سبايك في بي سأحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام عدد من الأعداء في بي هذا هو الكلام تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في B. رصدت لسبايك في B. مثالي لقد ماتوا تحت أحذيتنا اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية سقطت السبايك في A السبايك في A تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوانٍ لنفسد يومهم سلاح هنا سلاح هنا سلاح هنا سلاح هنا لقد بدأنا مالي لأجلك سرعة صدى عدو في الوسط انتهيت تبقى عدو واحد قتل ثلاثي معذرة على إفساد الحفل اشربوا بعض الماء وأعيدوا تلقيم أسلحتكم واستعدوا للعودة إلى المعركة سقطت السبايك في الوسط آخر لاعب باق سأعلمهم احترام الأكبر منهم من التالي آخر لاعب باق حان الوقت لادخار الدعم زرعت ابقوا في نطاق منارة التحفيز وسنقوم بحصدهم عن آخرهم باق زرع السبايك الوداع سوف أسترد ما يخون من التالي بعت لسبايك head up. وصلت لسبايك في الوسط آخر لاعب باق سبايك أمسكتك عدو واحد قتل ثلاثي حتى مع الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكر ذلك The Atlas 5. عدو واحد تبقى عدو واحد لا توجد شيء أكان ذلك مهما؟ نقطة الفوز اليوم يومنا استغلوه افتحوا أبواب السماء سبايك آخر لاعب باق عدو واحد الجولة الحاسمة سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر باق تبقى عدو واحد المهاجمون